hello and welcome friends debit note में एंट्री पास करूंगा और एक से अधिक प्रोडक्ट की बात करेंगे क्योंकि मिश्रा जी का सवाल था कि एक से अधिक प्रोडक्ट को जिनका रेट डिफरेंट डिफरेंट हो आप लेकर के बताइए तो चलिए आइए देखते हैं टेली प्राइम यूज कर रहा हूं मैं यहां पर R N H academy Deoria ये कंपनी का नेम है और यहां पर आ जाते हैं बाउचर पर बाउचर एंट्री पास करेंगे चलते हैं यहाँ परचेज बाउचर में यहाँ पर सप्लायर का इन्वॉइस नंबर हमने डाल दिया यहाँ पर आए एक अप्रैल दो की बात कर रहे हैं यहां पर डेट चेंज कर देता हूं एक मई कर देता हूं एक पांच दो हजार बीस ठीक है ये कर दिया हमने यहां पर भी एक पांच दो हजार बीस कर देते हैं इस तरीके से ठीक है अब यहां पर एक क्रेडिटर पार्टी का लेजर मैंने बनाया है चूंकि परचेज वाउचर में क्रेडिटर पार्टी ही आती है तो ये क्रेडिटर पार्टी है हमारी एंटरप्रेस कीजिए एंटरप्रेस कीजिए इस तरीके से यहां पे आ जाइए परचेज अकाउंट यहां पे लगा लीजिए अब यहां पे बात करता हूं मैं वाटर बॉटल की वाटर बॉटल का एक खाता स्टॉक आइटम मैंने बनाया है ठीक है ये ले लिया हमने और इस तरह की 60 वाटर बॉटल हम परचेज कर रहे हैं और एक वाटर बॉटल की जो कॉस्ट है वो हमें पड़ रही है तीस रुपए खरीद रेट ठीक है दूसरा बात करते हैं टिफिन की तो यहां लिखा टिफिन तो ये जो टिफिन है एक टिफिन हमें पड़ रहा है पीसेस में खरीदेंगे और एक टिफिन खरीद रेट पड़ रहा है ठीक है और कुल मिलाकर के हम 34 पीस खरीद भी रहे हैं तो यहां पे कुल कॉस्ट आ गई ठीक है अब तीसरी बात कर लेते हैं तो यहां पे बैग की बात करते हैं ठीक है प्रिंटेड बैग है और स्कूल का बैग है इस तरीके से आ गए यहां पे और ये हो गया अब कुल मिला के 600 बैग परचेस किया एक बैग की खरीद रेट पड़ी डेढ़ सौ रुपए ओके यहां पे नीचे आएंगे तो यहां पर लगाएंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी ये लगा दिया सीजीएसटी ये लगा दिया एसजीएसटी ठीक है तो अभी एसजीएसटी बनाया नहीं तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके यहां एसजीएसटी भी बना लीजिए लेजर यहां पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप रखिएगा इस तरीके से और ये जीएसटी ही है और यहां पर आएगा स्टेट टैक्स ठीक है यहां पर आएगा नॉर्मल राउंडिंग यहां पे थ्री कर देता हूं इस तरीके से तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही आ चुका है आप कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए एक्सेप्ट करा लीजिए ये हो गया अब जब इसका प्रिंट देखना होगा तो यहाँ से आप इसका प्रिंट देख पाएंगे देखिए इसका प्रिंट कुछ इस तरह से आएगा मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं प्रीव्यू देख सकते हैं आप प्रिंट कुछ इस तरीके से आएगा ठीक है ये ओके अब इसमें आप एमआरपी लेके आना चाहते हैं तो वो भी लेके आ सकते हैं मैंने पिछले कई वीडियोस में बताया है बाहर आ जाता हूं ये तो एक्सेप्ट हो गया अब मान लीजिए कि इसमें से कुछ टिफिन और वाटर बॉटल डिफेक्टेड निकल गए खराब निकल गए और कुछ बैग भी खराब निकल गए तो दोनों की वापसी करनी है तो अभी हमने एंट्री किसमें पास की है परचेज वाउचर में तो परचेज वाउचर में जब भी पास करेंगे तो रिटर्न करेंगे कहां पे डेबिट नोट में कहा रिटर्न करेंगे डेबिट नोट में तो चलिए चलते हैं डेबिट नोट वाउचर में तो वी प्रेस कर लेता हूं यहां से अदर वाउचर्स पे जाना है आपको और यहां से जाना है डेबिट नोट में ये जो डेबिट नोट है यहां पे आ जाइए अब यहां पे क्या करेंगे यहां पर डालेंगे पार्टी का नेम ठीक है पार्टी का नेम क्या है ये है एंटर प्रेस करता हूं एंटर प्रेस करता हूं इस तरीके से अब यहां पे आएगा परचेज अकाउंट ओके अब क्या-क्या था बैग था तो 600 पीसेस बैग गया था जिसमें से 10 पीस जो है डिफेक्टेड निकला है तो ये 10 पीस की कीमत अपने आप आ जाएगी आपको कहने की जरूरत नहीं ठीक है 600 पीस बैग गया था 10 पीस डिफेक्टेड निकला ध्यान दीजिएगा वाटर बॉटल की बात करें 60 पीस गया था 10 पीस डिफेक्टेड निकला है दोनों ही में उसमें 600 पीस था इसमें 60 पीस था ठीक है तो ये हो गया अब एस पे सीजीएसटी एसजीएसटी भी लगेगा क्योंकि जब परचेस किया था तो भी लगा था तो इस समय भी तो लगेगा अब ये एसजीएसटी लगा दीजिए हो गया कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा दीजिए ये हो गया एक्सेप्ट इसका भी प्रिंट आप निकाल सकते हैं दो बार डी प्रेस करके यहां पर आ जाइए और यहां से अल्ट पी करिए और एंटर प्रेस कीजिए फिर एंटर प्रेस कीजिए ये ये देखिए ये प्रीव्यू है ठीक है तो ये इस तरीके से प्रीव्यू आ जाएगा अब इसको मैं यहां से बाहर आता हूं अब करना क्या है हमें अब हमें ये चेक करना है कि कितना आइटम हमारे पास बचा है तो इसके लिए हम कहां जाएंगे इसके लिए हमें जाना होगा स्टॉक समरी में यहां पे देख सकते हैं स्टॉक समरी आ रही है अब यहां पे देख लीजिए सारी चीजें यहां पे निकल करके आ गई हैं आपके सामने ठीक है 600 आइटम था ना बैग का अब देखिए कितना शो कर रहा है यहां पे देखिए क्वांटिटी कितनी शो कर रही है 590 शो कर रही है कि नहीं देख सकते हैं ठीक है टिफिन था 34 पीसेस और वाटर बॉटल कितना था 60 पीसेस था तो टिफिन में तो वापस हुआ नहीं है केवल वाटर बॉटल और ये दोनों वापस हुआ है तो 50 पीस बच गया है 60 पीस था 60 पीसेस था 50 पीस बच गया है तो इस तरीके से ये एंट्री पास हो जाएगी इजिली उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी thank you for watching this video